Alto en nombre del equipo de antibióticos. Preparaos para morir, malditos virus. Quietos. El pelotón de ibuprofeno ha llegado para aniquilaros. Pero vosotros quiénes sois? Somos los encargados de acabar con esta enfermedad. Esa es nuestra misión. Retiraos, lo tenemos todo controlado. Ya estoy aquí, listo para atacar. ¿Quién es este? Paracetamol. Te hemos dicho que te quedases atrás por si aparecía algo de fiebre. al escuadrón de antiinflamatorios! Eh, no empujéis. ¡Que se retire todo el mundo! ¡Este trabajo es nuestro! Por encima de mi cadáver. Tú lo has querido. Seguro que no me estoy tomando demasiadas pastillas. Bueno, tú tómatelas todas y alguna te irá bien.